Kathi, kannst du uns erzählen, hast du dir schon mal wehgetan irgendwann? Ja, mit Mama bin ich auch mal runter auf, auf dem Fahrrad gefallen, weil ich zu Oma und Opa wollte. Und ich bin vom Fahrrad gefallen, als ich noch keine Stützräder hatte. Und wer hat dir dann geholfen? Mama. Ja. Und was hat Mama dann gemacht? Weiß ich nicht, ein Pflaster drauf gemacht. Gut. Und wer, wer hilft denn sonst, wenn du krank bist? Weißt du das? Papa und Mama. Ja. Kati, nicht mit der Hand. Der Arzt? Ja, auch der Arzt. Warst du schon mal beim Arzt? Ja. Ja, und wie war es da so? Ein ähm, bisschen cool. Kühl. <laughs> ja, und cool. Nicht draufhauen. Cool auch. <laughs> cool auch, okay. Und hast du schon mal eine Spritze gekriegt? Ja. Wie war ja. das denn? Ähm, hat's wehgetan. Ganz. Oh. Hat's wehgetan? Ja, wie ich, wie mich. Da ist der Igel Erwin. Ja, und wie ich, wie, und wie ich einen Fisch, und wie mich ein Fisch gebissen hat, hat's wehgetan. Wie mich ein Fisch gebissen hat, hat's wehgetan. Hast du schon mal einen Rettungswagen gesehen? Ja, bei der Messe. Wo? Aber bei einer Messe. Und was hat der gemacht, der Rettungswagen? Da lag eine alte Puppe drin. Gut, danke schön. Das hast du super gemacht. Du darfst nochmal winken.